那这位朋友们问说，请教政委，教育部的人力资源系统大概每隔两年到三年都会依据政府采购法重新进行招标，但是每更换一次签约的厂商，全国各个学校人事是又要重新汇入资料，非常的消耗人力跟时间，无意义的来加重全国各校人事员的负担啊！各位请教政委，怎么样建议教育部进行改善，来落实行政流程简化跟电子化政府的目标？这非常好的问题。嗯，确实，因为。 我们如果没有定好一个所谓的开放的 API、Open API 的话，那就会变成是每一次有一个新的系统的时候，它跟旧的系统势必不可能做到完全相融。所以通常都是我们的这些第一线的使用者，呃，不是以使用者为中心，是以系统为中心，使用者为卫星啊，随便，吧，总之是绕着那个新的系统来转。那所以它需要什么新的栏位，或者需要什么新的资料等等，那等于它的资料品质不好的部分，呃，不。 是他跟旧的系统去去斡旋，而是说变成是我们第一线的这些使用者要去帮这个新的系统去补上旧的系统资料品质不好的部分。那这个是传统大概都是这样子在安排的。那我们在推所谓的。 采购的时候，我们用的方式就是说，如果你往旧的系统采购的这个承办这个甲方，他随时都可以在他的采购合约或是他采购合约的，就是呃增补那边啊去修正这个合约，去勾一个说，只要是人能够看得到的，人能够输入的，那呃你都必须要让机器人也可以看得懂，也能够输入就所有的 API。那我们的那一段文字是照抄呃无障碍通用设计的那一段文字，大家可能知道说，如果 你的厂商没有办法做出让视障者可以用，他歧视视障者，那他会被 disqualified，就是他以后就他不需要再接公文的标案，因为他不专业，或者是说他说他要收你几倍的钱才能够让视障者可以用，那他也可能会被 disqualified，因为他不专业，他事实上就是必须要免费或几乎免费的，呃，当然可能是有点抱怨的，呃，就能够完成无障碍。 那我们也是用同样的方式说，哎，如果你是甲方，而你要求就是呃，现在正在做这个，不是只是给人用，而是机器人也可以用的话，那他同样不能收你额外的太多钱，而且他同样也不能拒绝。那这个情况，只要这个旧的系统厂商愿意去做这样子一个 Open API 的工作，他不是愿意，他是被迫被做这个 Open API 这个工作的话，那对新的厂商来讲，其实它可以保留旧的的后端，它其实。 先去做一个新的前端，就让大家更容易友善的去存取这个旧的后端的资料，然后它再呃慢慢慢。 去把这个旧的后端改成它所使用的前端，或者它就一直不改，就会变成新的这个厂商，常常是一些新创，它专注的做前端，然后这个呃本来的厂商它专注的做后端，那这个就比较不会有说呃重新进行招标，然后导致后端跟前端因为都绑在同样的厂商需要做，所以每次就是前端后端要一起改，一起改的时候，那就会变成使用者为卫星的这样的情况，所以嗯，我觉得教育部现在也多少开始了解。 啊，他们资科斯这些，我也跟他们聊过一些，就是可以做一个所谓的 shadow team，就是说本来的旧的后端厂商还在的时候，那先找一些比较擅长前端的，你看往后端的一些人，他可能以顾问或怎么样的身份，那去了解到这个后端是怎么运作的，因为你如果不了解，你没有办法重构它。那但是这个时候，这个标呢，就不需要很大。 还是大部分是旧的这个微运的标外，它还在第二年、第三年的时候。那这个时候等到新的这些能够把它翻译成 Open API 的这种设计文件的时候，那这个时候你再去找新的厂商进来，不一定是中间的这组人呃自己变成新的厂商，是他去协助旧的厂商跟新的厂商衔接，就会变得比较容易。那一无所知，呃，教育部已经在一些就是最近的一些嗯就是。 系统里面已经开始呃有有想要做这样子的事情，那呃未来就是关于呃人力资源系统等等，那我想下次我如果见到字科斯的话，那我也会再讨论一下说，那类似这样子的方式有没有也可能用在人力系统上面啊？